Xo'p, hammaga obunamlar, assalomu alaykum. Hozirgi darsda sizlar bilan e, Corona Bump e, va Corona Normal kartalari to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, hozir men bu materialda sign qo'llaydigan bo'lsam, men bu lektiki. Xo'p, birinchi legacydan boshlaymiz. Xo'p. Pastroqqa tushsanglar, mana bitta yerda bump degan narsa bor. Bu bizga nima narsani, nima vazifani bajaradi? Bu narsa bizga Xo'p, har xil notekislilarni obyekti yuzasida har xil notekislilarni chiqarishni bajaradi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin. Hozir mana obyektimiz tep-tekis bo'ladigan bo'lsa, bunga hozir qanaqadir bitta bumpga xohlagan bitta kartamizni beramiz. Masalan, noise kartani beradigan bo'lsak. Xo'p, yoki dentni beradigan bo'lsak. Dentni bera qolaylik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa g'adir-budir holatga olib kelib qo'ydi. Hozir mana bu size ni o'n marta kichraytiraman shunda mana bunaqa qadr bir narsani ko'rishinglar mumkin ho'p bu narsani e, obyektni e, o'ziga hech qanaqa ta'siri yo'q ya'ni geometriyani shakli o'zgarmaydi obyektimiz e, eski holatda qoladi faqat imitatsiya qilib sizlarga mana mana shu narsani chiqarib beradi buni boshqarish endi men pastki bo'limda bump degan joydan boshqariladi masalan buni kamaytirsanglar bo'ladi ko'paytirsanglar bo'ladi yoki yana bunga qo'shimcha anaqalarni e, ulashsanglar bo'ladi ho'p bank bilan ishlaydigan bo'lsak bank bilan ishlashda iloji boricha koronani korona e, normal degan kartasini ulash tavsiya qilinadi chunki bu yoqda bizada e, bitta additional bump mapping degan narsa bor mana mana shuni kuchaytirsa bo'ladi masalan hozir bitta teksturu ulaylik additional bumpga hop korona korona bitmadi Hop. bizada masalan parket parketni teksturasini oladigan bo'lsak ko'rayotganinglardeki mana bu yerda parketni mana bunaqa imitatsiyasi hosil bo'ldi ho'p buni e, biza mana budan e, masalan o'n beradigan bo'lsak boyagi anaqa hozirgi teksturi e, o'zini kuchini o'n marta oshirib keyin bu yoqqa keladi bizada shunda yana bitta qo'shimcha kontroller hosil bo'ldi masalan mana buni nol o'tdan bir yoki bir beradigan bo'lsam Amir tomonidan tomondan уже boshqarsam bo'ladi undan yo bundan boshqarsam bo'ladi ho'p endi yana ikkinchi kartamizda bor mana bu ko'rayotgan normal degan normal karta nima vazifani bajaradi normal karta bizada hmm, misol mana kartamizni kartamizda ikkita tomonlama o'stiradigan bo'lsa normalda yana ham detallari ko'payadi va uch tomonlama o'sadi uch tomonlama o'sishi masalan kartani ya'ni mana bu normal kartani hop teksturasiga bog'liq hozir uni ko'rib chiqamiz xo'sh вот parket normal jarayon bir şey ho'p bizda anaqa error chiqardi buni sababi mana bu yerda add gamma to input yoqib qo'yilmagan add gamma to input yoqib qo'yilinishi bilan уже mana bu anaqa ishlashni boshlaydi ho'p hozir biz mana bumpiga bir beramiz beraveramiz navbatganda ko'rish uchun ko'rayotganinglardek mana bunaqa endi obyektimizni ichiga kirib qoldi ichiga kirib qolmasligi uchun mana bu tomonda hop swap red and green degan narsa bor mana shuni bitta bosadigan bo'lsanglar o'rni almashtirib tashqariga chiqadi ho'p endi bu yoqda ham abstract multiplier degan narsa bor ho'p masalan o'n yozadigan bo'lsak bizada mana bu teksturani dag'allik darajasi ya'ni o'n marta oshdi teksturamni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi teksturamizni o'zi mana bunaqa ko'rinishda xo'sh view image mana bunaqa ko'rinishda buni yaqinlashtiradigan bo'lsangiz, har xil mana bu detallari borligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi Xo'p. normal karta bilan bunaqa j e, oshirib olish kerak emas normal to'g'ri umuman bump karta bilan bularni o'sha me'yorda ishlatadigan bo'lsangiz, realistik natijalarga erishasizlar ho'p mana bunga hozir mana additional bump ham ulaymiz shunda ikkalovi birlashib turib bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ladi ho'p mana buni bir shunda ikkalovi o'rtasi hosil bo'ladi ho'p mana ko'rishinglar mumkin mana bitta ikkalovi ikki xil yo'nalishda ekan mana bu kartamizni 90 gradusga bir qo'yishimiz kerak ekan taxminan 45 gradusga 45 gradusga ekan Bu я arhitop'tan şey. aldım. Süpürelici alın kaysara fakat arhitop kendimiz olmuştu. 90 lirası ödeyemesi. Ha, özür, adrestir ordım. Ha, bundan başka alınmadı. 90 lirası bir hakkı olsun diye geriydi. Mana endi to'g'ri tushdi. Ustma ust. parket etdi hop sal bir biriga tushunarli tekisroq bo'lman aytib yurmaysizlar lekin e, ishlash prinsipi mana mana shunaqa bo'ladi endi xuddi shuni mana fizikal materialda ko'rib chiqadigan bo'lsak fizikal materialda ham bizada ikkita bamp bor bittasi oddiy bamp ikkinchisi clear code kod e, bamp mana xudo xohlasa clear kodni e, o'tgan paytimizda tushuntirib ketaman hozir mana bampga mana bu kartani olaymiz olib turib no mam sims instance va uni mana bunga assign qilamiz assign qilganimizda bir xil natijani oldik ho'p e'tiboringlar uchun rahmat va xolis keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar